Kua tuatua a Heihei. Kia ora ana, pē e aua koe? Me taki atu paka. E Tirepa Mania tena? Me taki, no Nassau mai te ia Tirepa, no ea mai to au pono muramura?